Totul a început cu nevoia mea de a avea o curea după pretențiile mele, pe care să o port cu plăcere. Căutând o perioadă, ideea de a-mi crea o curea singur a venit destul de ușor. După prima curea, am vrut încă una și încă una. Și așa am realizat că aceasta este pasiunea mea, aceasta va fi munca mea. Alo? Da, bună ziua! Despre ce ceas e vorba? pot să o fac să pară și învechită cureaua, chiar dacă e nouă. Da. Fiecare curea pe care o crezi are ceva diferit. Are personalitate, este unică în felul ei. Eu încerc să dau viață ceasului nu doar prin funcționalitate, ci și prin culoarea și designul unic al fiecărei curele. Sunt tipul de om care nu privesc înapoi, ci întotdeauna spre viitor. Voi face cunoscut numele meu la nivel mondial.